Upacara pelantikan, penyumpahan, dan penutupan pendidikan sekolah pertama Tamtama Prajurit Karir, Semata PK TNI Angkatan Udara, Angkatan ke-80 di Gorganesa Kodik Jakarta. Sebanyak 400 mantan siswa pendidikan Semata PK Angkatan ke-80 dinyatakan lulus menjadi prajurit Tamtama berpangkat Prajurit 2.